tym mam to w planie Poza tym, poza tym, poza tym, poza tym Pal co chcę, kiedy chcę Pal co chcę, kiedy chcę Pal co chcę, kiedy chcę Pal co chcę, kiedy chcę Pal co chcę, kiedy chcę Pal co chcę, kiedy chcę Pal co chcę, kiedy chcę Pal co chcę, kiedy chcę e, no nie powiesz co chcesz, to dostaniesz Po to spełniam ten sen, posiadanie Chcę to ukryj, mam tu w planie Szkosz,